Перцовка. Известный и довольно распространенный напиток. Вариантов его приготовления ну, достаточно много. Но есть один нюанс. Это дозировка перца. Ведь перец бывает разный. И сей напиток может быть мягкий, питкий, согреет, но не обожжет. Либо лысина покроется испариной. Это перцовка. Красиво. Ароматно. Мягкая, с имбирной ноткой, но вкусная. Как делать, смотрите. Thank you.